大家好好久不见，前一段时间工作太忙了，一直没有更新。我也在学日语，一般都是睡觉前一边听句子一边入睡。我按那种感觉啊，给大家录了一段，谢谢。最近工作很忙，最近工作很忙，最近工作很忙。 最近工作很忙，我出差去了。我出差去了。我出差去了。我出差去了。去哪里了？去哪里了？去哪里了？ 去哪里了？重庆和上海，重庆和上海，重庆和上海，重庆和上海，去了多久？去了多久？ 去了多久？去了多久？去了半个月。去了半个月。去了半个月。去了半个月。快到国庆节了。 你们放假吗？快到国庆节了，你们放假吗？快到国庆节了，你们放假吗？快到国庆节了，你们放假吗？ 我们放五天假。我们放五天假。我们放五天假。我们放五天假。休息的时候准备去哪儿玩啊？休息的时候。 准备去哪玩啊？休息的时候准备去哪玩啊？休息的时候准备去哪玩啊？我想去北京。我想去北京。我想。 去北京。我想去北京。我的同学在北京工作。我的同学在北京工作。我的同学在北京工作。 我的同学在北京工作。他工作了多久？他工作了多久？他工作了多久？他工作了多久？工作了五年了。 工作了五年了，工作了五年了，工作了五年了，做什么工作的呢？做什么工作的呢？做什么工作的呢？ 做什么工作的呢？他是警察。他是警察。他是警察。他是警察。请问你结婚了吗？请问你结婚了吗？ 请问，你结婚了吗？请问你结婚了吗？我还没有结婚。我还没有结婚。我还没有结婚。 我还没有结婚，打算什么时候结婚？打算什么时候结婚？打算什么时候结婚？打算什么时候结婚？明年春节。 明年春节，明年春节，明年春节，我想去日本留学。我想去日本留学。我想去日本留学。 我想去日本留学，打算学什么？打算学什么？打算学什么？打算学什么？我想学美术。我想学美术。我想学。 美术，我想学美术。今天我的好朋友过生日。今天我的好朋友过生日。今天我的好朋友过生日。今天我的好朋友过生日。 打算去百货公司给他买一件礼物。打算去百货公司给他买一件礼物。打算去百货公司给他买一件礼物。打算去百货公司给他买一件礼物。 买生日蛋糕了吗？买生日蛋糕了吗？买生日蛋糕了吗？买生日蛋糕了吗？一会儿就送过去。一会儿就送过去。 一会儿就送过去。一会儿就送过去。今天同事聚会。今天同事聚会。今天同事聚会。今天同事聚会。 去哪个餐厅啊？去哪个餐厅啊？去哪个餐厅啊？去哪个餐厅啊？离公司最近的那个。离公司最近的那个。 离公司最近的那个，离公司最近的那个，请问你有几个孩子？请问你有几个孩子？请问你有几个孩子？ 请问你有几个孩子？一个儿子和一个女儿。一个儿子和一个女儿。一个儿子和一个女儿。一个儿子和一个女儿。你养宠物了吗？ 你养宠物了吗？你养宠物了吗？你养宠物了吗？养了两只小猫，养了两只小猫，养了两只小猫。 养了两只小猫。你喜欢猫还是喜欢狗？你喜欢猫还是喜欢狗？你喜欢猫还是喜欢狗？你喜欢猫还是喜欢狗？只要是小动物，我都喜欢。 只要是小动物，我都喜欢。只要是小动物，我都喜欢。只要是小动物，我都喜欢。明天去逛街吧。明天去逛街吧。 明天去逛街吧。明天去逛街吧。好呀，早点起床。好呀，早点起床。好呀，早点起床。好呀。 早点起床，早点吃什么？早点吃什么？早点吃什么？早点吃什么？面包和咖啡。面包和咖啡。 面包和咖啡。面包和咖啡。今天要去参加孩子的开学典礼。今天要去参加孩子的开学典礼。今天。 要去参加孩子的开学典礼。今天要去参加孩子的开学典礼。我要去买一套西装。我要去买一套西装。我要去买一套西装。 我要去买一套西装，再选一条领带，再选一条领带，再选一条领带，再选一条领带。好久没有逛街了。 好久没有逛街了，好久没有逛街了，好久没有逛街了。中午吃的什么呢？中午吃的什么呢？中午吃的。 什么呢？中午吃的什么呢？米饭和炒菜，米饭和炒菜，米饭和炒菜，米饭和炒菜。 你打扫房间了吗？你打扫房间了吗？你打扫房间了吗？你打扫房间了吗？我每个星期打扫两次房间。 我每个星期打扫两次房间。我每个星期打扫两次房间。我每个星期打扫两次房间。喜欢看小说吗？喜欢看小说吗？ 喜欢看小说吗？喜欢看小说吗？很喜欢看外国小说。很喜欢看外国小说。很喜欢看外国小说。 很喜欢看外国小说。今天的工作好累啊！今天的工作好累啊！今天的工作好累啊！今天的工作好累啊！加班到晚上七点钟。 加班到晚上七点钟。加班到晚上七点钟。加班到晚上七点钟。这个月发工资了吗？这个月发工资了吗？这个月。 发工资了吗？这个月发工资了吗？刚刚发工资，我想去买点东西。刚刚发工资，我想去买点东西。刚刚。 发工资，我想去买点东西。刚刚发工资，我想去买点东西。我们一起去百货公司吧。我们一起去百货公司吧。我们一起去。 百货公司吧，我们一起去百货公司吧。好呀，我们明天上午去吧。好呀，我们明天上午去吧。好呀，我们明天上午去吧。 好呀，我们明天上午去吧。你觉得中文难吗？你觉得中文难吗？你觉得中文难吗？你觉得中文难吗？ 我觉得有点难。我觉得有点难。我觉得有点难。我觉得有点难。经常和朋友聚会吗？经常和朋友聚会吗？ 经常和朋友聚会吗？经常和朋友聚会吗？朋友住的都很远。朋友住的都很远。朋友住的都很远。 朋友住的都很远，工作不忙的时候就去看电影。工作不忙的时候就去看电影。工作不忙的时候就去看电影。工作不忙的时候就去看电影。 你学习了多久？你学习了多久？你学习了多久？你学习了多久？学习了半年。学习了半年。 学习了半年，学习了半年。喜欢看电视吗？喜欢看电视吗？喜欢看电视吗？喜欢看电视吗？ 不经常看电视，不经常看电视，不经常看电视，不经常看电视。有时候会看一些电视剧，有时候会看一些电视剧。 有时候会看一些电视剧，有时候会看一些电视剧。平时都做一些什么呢？平时都做一些什么呢？平时。 都做一些什么呢？平时都做一些什么呢？平时喜欢踢足球。平时喜欢踢足球。平时喜欢踢足球。平时喜欢踢足球。 学校离家近吗？学校离家近吗？学校离家近吗？学校离家近吗？坐两站公交车。坐两站公交车。坐两站。 公交车，坐两站公交车。你坐地铁上班吗？你坐地铁上班吗？你坐地铁上班吗？你坐地铁上班吗？ 我开车上班。我开车上班。我开车上班。我开车上班。